Jade, là j'ai 23 ans, j'habite à Paris maintenant et euh, je suis danseuse. Euh, parce que ça me fait vibrer, parce que même quand j'ai plus envie d'en faire, bah, ça revient en moi. Et euh, aussi parce que je suis une grosse passionnée de musique, et que bah, le son c'est tout au long de ma journée donc euh, mon corps euh, il est tout le temps en mouvement. De base je suis vraiment hip hop, euh, c'est avec ça que j'ai commencé, les battles, le freestyle, donc voilà ça c'est mon kiff. Parce que souvent on commence parce qu'on a vu quelqu'un, on a vu quelque chose qui nous donne envie en fait. donc du coup ces personnes là elles m'ont donné envie un mélange de tout ce que j'ai pu croiser dans ma vie au niveau des styles de danse. Il va y avoir euh, la danse contemporaine, l'influence house, le flamenco, je kiffe, euh, même le yoga. Parce qu'en ce moment, je suis à fond dans yoga, même le yoga, ça va m'influencer. Donc en fait, je dirais que c'est le jazz style, parce qu'il n'y a pas vraiment de, définition, tu vois. Je pense que la vie, c'est une source d'inspiration. Quand je vois les gens marcher, c'est une source d'inspiration. Euh, le son, encore une fois, la musique, c'est ma grosse source d'inspiration. Je vais aller dans ma voiture, en fonction de ce que je vais mettre le matin quand je pars, ça va, me dire comment va être ma journée. Ça, la mer, c'est une grosse inspiration qu'on m'adore. Mon groupe, mon groupe de danse, j'en ai deux, The Shield et Bad euh, des danseurs euh, comme Mufasa, Fais, Batala, c'est des grosses inspirations super-héroïne vraiment. Ça fait peut-être un peu caricatural, hein. mais c'est ma maman. <laughs> Parce qu'elle est tout le temps là quand il faut en fait. Euh, en fait, j'ai l'impression qu'elle sent quand je vais pas bien, elle m'appelle et c'est toujours les moments où, euh, j'en ai besoin. Donc euh, maman, <laughs> super-héroïne. J'ai toujours cette question de laisser une trace qu'est-ce que je vais laisser en fait euh, à part descendre en vrai sur cette euh, planète. Je suis tellement passionnée euh, par la danse et, c'est ce qui m'a permis de me trouver en fait, de partager ça dans le monde entier. C'est ça qui me motive et, finalement j'ai toujours eu un peu un esprit pas compétitif, mais de, montrer vraiment le meilleur de moi-même, que vraiment euh, je suis déterminée en fait. Et même euh, à chaque fois que mes potes ils me croisent, ils me disent mais comment tu fais pour faire tout ça C'est parce qu'à l'intérieur de moi c'est le feu en fait. Et, c'est comme euh, ça part jamais en fait. voilà quoi, c'est fort. Mmh. I'm afraid of uh, freedom, that girl is so big. Why give it all away? I'm afraid of love. In a freedom, the feeling so big. Why give it all away? Mm-hmm.